mantap bro mana burung anak itu aib mana burungnya ah. dilapas lagi lah burung anak jadi anakan ruak-ruak dilepas lagi dadah gitu ya mudahan karena ini ya makan ruak-ruak ruak dilepas lagi tapi anda kumpat terus datang mama lah datang mak datang 哒哒